Я отдам жизнь за мир. Ты бессовестное зло. зло умрет. Да. Во имя добра. Я ваш новый герой. покажу вам свой новый супер пузо удар. don't want. Меня зовут Жир. Я считаю, что добро всегда победит. А как считаете вы? Если вы мне не верите, то проверьте. Когда вам будет тяжело, позовите меня на помощь, и я вам помогу потому что у меня есть супер удар. Зло побудет побеждено. А еще не забывайте есть хлебушек. Хлебушек нам сказал кушать бундушка. Его нужно слушать. Я очень люблю удары, люблю барабан. Считаю, что добро победит. С вами жир навсегда, помните это. И удачи вам в вашей жизни.